नजर न लग जाए कदी साडी यारियां वक्त ने जदों भी आजमाया ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ Thank you.